ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಕೋಲಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಗರೋತ್ಥಾನದ ನಲವತ್ತು ಕೋಟಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಬಂದು ಒನ್ ಇಯರ್ ಆಯಿತು ಒನ್ ಇಯರ್ ಹಿಂದೆನೇ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆಯಿತು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಆದರೆ ವರ್ಕ್ಸು ತುಂಬ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು ಆದರೂ ಈಗ ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ವರ್ಕ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ನಲವತ್ತು ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ಏನು ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ಕೋಟಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೋಲಾರ ನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೋಡ್ಸು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೋಡ್ಸಿಂದ ಸಬ್ ರೋಡ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ಈ ಒಂದು ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಕೋಟಿ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೋಡ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಕೋಲಾರ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ರೋಡ್ಸು ಏನಿದೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ಸು ಸಬ್ ರೋಡ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಈ ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಭಾಳ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಇವತ್ತೇ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಸಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವರು ಸಹ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಗರೋತ್ಥಾನ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನೇಳು ಕೋಟಿ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ರೋಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದ್ನ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಕೋಲಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನು ನಲ್ವತ್ತು ಕೋಟಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆದಂತಹ ಅಮೌಂಟು ಇದು ಬರೀ ರೋಡ್ಸ್ಗೆ ಡ್ರೈನ್ಸ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೂ ಸಹ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಗರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೋಲಾರ ನಗರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಏನು ಪ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲದಿರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜನರ ಒಂದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಗದಿರ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರವರು ಯಾವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದಿರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಗರೋತ್ಥಾನದ ಕಾಮರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದನ್ನ ತಿಳಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ